Oh là là Ah bah j'ai le deuxième. Oh là Oh là là là là Oh, oh putain Moi je crois que je suis mort. Hein. Voilà, je suis condamné là. Ah ouais, ouais, gueule. Ah ouais, mais ça c'était pas prévu. Oh ouais, ça c'est pas mal. Allez, vas-y, Oh Encule-le, encule-le, Mais là, il ferme les yeux là. Il se pute Non Oh, y'a l'autre Ah, oh, la folie <laughs> Putain, t'arrêtes Non Other galaxies, other realities are bleeding into our own. So, you're talking about some book, like it might explain all of this? Uh, yes, Detective. I've, I've read many books, but uh, ah. forgive me if I don't oh, remember precise details of one specific. Là, c'est mort. C'est J'essaye de le tuer direct là. Vas-y. Ouais, allume-le là. Il manque cuisson. J'ai une bombe, mec. Attends, attends, attends. Essaye de le fuir. Garde là. Ouais. je croyais qu'on était sur un temps, mais je pouvais pas bouger. Perhaps we Non, le cœur <laughs> Bon, on a passé le margois. Ah où Oula, ouais. À la 12, à la 15. Ok 3 morts. À la 12 Ouais, si c'est les trois manches. Putain. Ah, c'est que je suis. Pas, mais... Mince. Gardez le moins. Tu me le avec le marquois. Such power. Oh, I must uncover the secrets of these mysterious forces. il les lance archi fort les grenades, oh, voilà. the, stench of hangs heavy in my I never claimed absolute knowledge, Detective <clears throat> I only Speculated. I, I posited a theory. Mm. Ils sont chauds, ils sont chauds. tu les pas, hein Il change de spawn ou quoi Il pas de spawn Non. Il a tellement de spawn de ça. Faut bien de la map, le spawn. Mais il pète Mais attends, on va en bas de l'escalier. En bas de l'escalier, si tu veux, tu sais, il fera un, un, un dérapage. Du coup, il perd du temps. I thank the mysterious forces that have been to bless us. Limite, il rentre dans le mur en face. Depuis tout à l'heure, la boîte elle est ici aussi. Hein. Je crois c'est quand on change pas d'accueil. Hum mm hum. Allez, le prochain, c'est sur le chantier. It's never made me happy. This one. A mi się podzielił. It's a little oh, too close. Oh my. You really Detective. Detective? Hey. Are you avoiding me? Et là on choque le Margot à la fin Moins on a de manches. Moins on a de balles. À la fin des manches. Ouais, ouais. Va falloir faire du pistolet. Il y moyen. Hein. Les têtes. Je as tuer 3 zombies avec un gun. On a chaté, je crois gracias. Comment c'est plus costaud là quand là mm. Il y a toujours moyen de, de, camper mais genre faut quand même tourner. J'ai presque plus de balles. Ouais, la même, 37 balles. Je dis ça va grave. On <laughs> va se retrouver à faire du cut aussi. Oh là là Oh Et les crottes de nez Les crottes de nez Oh ah ouais Deux balles il me restait <laughs> Allez, bien joué, on a réussi avec l'objectif. Encore faudrait-il tuer les deuxièmes margots. Et là, si on les tue, on est des soldats. En vrai, c'est chaud parce que l'endroit le, plus chaud où il y a le plus zombies, c'est l'endroit où il faudrait tuer le, le rapidement. Le problème, c'est qu'il spawn juste à côté de toi, le margot. Hmm. Ah, je suis down. <laughs> Ah oui, d'accord. <laughs> Ah, ah, bah oui. Bon, vas putain, on est mort à cause des, zombies, cousin. On pas de Margot. J'avoue. <laughs>